نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم مون وظائف کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم مون وظائف لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے میں نے اس کے لیے میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں ذکر و درود ہر گھڑی وردے زباں رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو نمون وظائف کے معزز ترین ناظرین ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ فضول گوئی کرتے ہیں اگر یہ سارے کام چھوڑ کر ہم کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے آج مون وظائف اپنے پیارے پیارے ناظرین کے لیے اپنے ناظرین و سامعین کے لیے ایک ایسا وظیفہ لایا ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو مالا مال کر دے گا صرف ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت کا عمل ہے یہ عمل آپ کو مالا مال کر دے گا اس عمل کو ایک میری بہن نے کیا اور جب وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ نہ تھا قرضوں میں دبی تھی لوگ روزانہ دروازے پر آتے اور آ کر مجھ سے پیسے مانگتے لیکن میں اس قدر بدحال تھی کہ میرے پاس ایک روپیہ نہ تھا کہ میں ان کو واپس کر سکوں لہذا ایک دن میں نے یہ وظیفہ دیکھا اور اس وظیفے پر عمل کیا یہ وظیفہ ایسے تھا کہ اس وظیفے نے میری زندگی کو بدل دیا چار چاند لگا دیے اور پھر اللہ پاک کا ایک ایسا بندہ آیا ایک نیک فرشتہ کر لیں وہ آیا اور وہ مجھے چھ لاکھ میرے ہاتھ میں تھما گیا اب وہ وظیفہ جو بہت ہی جانا مانا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو منہ مانگی رقم عطا فرما دے گا کیونکہ یہ چیز یہ چرند پرند یہ پیسہ ہر چیز اسی کی پیداوار ہے اسی نے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ بھی اسی کے حوالے سے ہے تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کیسے آپ نے وظیفہ کرنا ہے غور سے سن لیجئے کہ جب آپ صبح اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت سورہ واقعہ سورہ واقعہ کے بارے میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ جس گھر میں فاقہ کشی ہو جس گھر میں کچھ نہ ہو اگر وہاں پر ایک بار سورہ واقعہ روزانہ پڑھ لی جائے تو وہاں سے فاقہ خوشی ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے اور اول آخر گیارہ گیارہ بار دودھے پاک پڑھنا ہرگز نہیں بھولنا جب آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر اپنے لیے اپنی لیے اپنے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اور جس جس کے لیے چاہتے ہیں دعا مانگیں اور حاجت طلب کریں اپنے لیے پیسے مانگتے ہیں تو پیسے طلب کریں مال رزق جان جو بھی آپ کی خواہش ہے آپ مانگ لیں اللہ پاک چند ہی دنوں میں آپ کو مالا مال کر دے گا بلکہ شام تک ہی اللہ پاک آپ کو مالا مال فرما دے گا تو یہ آپ نے عمل اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے آپ کو بتایا ہے وظیفے کی اجازت ضرور لیں کمنٹ سیشن میں آ کر وظیفے کی اجازت لیں اجازت کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نہیں کیا جاتا تو جس وظیفے کی اجازت نہ ملے آپ لوگ کمنٹ میں ضرور آ کے بتایا کریں تو آپ لوگ کمنٹ سیشن میں آ کے اپنا نام لکھیں اور وظیفے کی اجازت طلب کریں تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مون بظائف چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ